magpapakilala sa inyo ng lubusan ang aking pinagamamahal, Meet My Half American Girlfriend! Nation Bayano Super trending ngayon ang pangalang Boytapan nang ipinakilala niya ang kanyang half-American girlfriend at half-Pilipina. Ito ay isang negosyante, isang modelo, at isang sikat na TikTokers. Excited rin akong ipapakilala sa inyo ng lubusan ang aking pinagamamahal, Meet My Half-American Girlfriend! Nation Bihano Wow! Nation Eh! Mula ng kanyang ilantada sa social media ang pangalan ng kanyang girlfriend ay inulan ito ng samot-saring pangbawas mula sa mga inggitero at inggitirang mga followers. Maraming nagsasabi na napakaswerte daw ni Girl Tapang at nakuha niya si Boy Tapang. Pero ang ilan din naman nagsasabi maswerte si Boy Tapang nakakuha ng isang magandang Amerikana. Isang mukbang challenge ang ginawa ni Boy Tapang kung saan dito ay mas lalo niyang pinakilala ang kanyang girlfriend sa pamamagitan ng pagbunot ng mga katanungan mula sa kanilang followers at agaran niya itong sasagutin. Malayo na nga ang narating ni Boy Tapang mula sa pagiging mahirap. Ngayon may bagong bahay, magkarang sasakyan, malalawak na mga lupain at magandang girlfriend. Isa sa magandang kaugalian ni Boy Tapang ay nagsishare siya ng kanyang biyaya. Hindi siya nakakalimot na magbigay ng kanyang biyaya sa mga mahihirap. Tuwing Pasko ay nagbibigay siya ng regalo sa kanilang mga kapitbahay sanhi upang mas lalong mahalin at yakapin siya ng tao umabot sa 211 million ang kanyang mga followers sa ngayon. Si Boy Tapang ay nagsisilbing inspirasyon ngayon ng mga maliliit na content creator. Marami ang nagnanais na makadaupang palad siya sapagkat hinahangaan ang kanyang naabot sa social media mula sa pagiging mahirap ngayon ay isa ng matagumpay na video creator. Maraming salamat Ludi sa inspirasyong hatid mo at talaga namang ipinakita mo na kahit gaano katayog ang iyong naabot, nananatili pa rin nakaapak ang iyong mga paa sa lupa. Isang pagsaludo kay Boy Tapang at naway patuloy natin subaybayan ang kanyang paglalakbay sa social media dito sa buhay na kasama si Girl Tapang. Ako po muli mga kaibigan si Taong Gala at kung nagustuhan mo ang vlog na ito, sana huwag mong uh, kalimutang pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated ka pa sa susunod nating mga video. Patuloy po ang ating mga pagbibigay reaction channel review sa mga charity vloggers at mga sikat na mga content creator. Sa muli po, mabuhay po tayo, ingat tayo palagi. Maraming salamat mga kaibigan.